अस्सलाम वालेकुम मैं मोहम्मद खान कुकिंग के चैनल से आज चिकन नगेट बनाएंगे जो सऊदी अरब में बोलते हैं इसको मुसहब ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को शुरू से हम चिकन कीमा ले आए और उसके ऊपर मिसाला डाला मिसाला डालने के बाद प्लेट लेके आए जिस प्लेट में उसको फ्रिज में रखेंगे और उसके ऊपर एक ढक्कन घी का डालेंगे और घी को जो है ना अच्छी तरह नीचे से उसको प्लेन कर देंगे और प्लेन करने के बाद कीमा लेके आएंगे जिस कीमा पर आ, मिसाला डाला था और इस कीमे को इस प्लेट पर जो है ना सीधा कर देंगे और कादी से उसकी डिज़ाइनिंग बनाते जाएंगे लंबे लंबे जैसे देख रहे हैं और बाद में इसको आधा घंटे से एक घंटे तक फ्रिज में रखेंगे जब तक ये जम जाए और बाद में इसको निकाल के तीन प्लेटें लेके आएंगे पहली प्लेट में दो अंडे डालेंगे और उसके साथ छोटा कप मिल्क का डालेंगे और उसके साथ काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे और उसके साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे उसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद दूसरी प्लेट लेके आएंगे जिसमें बक्समात डालेंगे बक्समात नहीं हो तो कोई मसला नहीं शेप्स भी डाल सकते हैं रोटी भी ले सकते हैं जो रोटी सूखी हुई हो उसको पीस के अच्छी तरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं बक्समात नहीं हो तो और तीसरी प्लेट में मैदा डालेंगे अभी जो है ना रेडी करना शुरू करेंगे शुरू से कीमा उठाएंगे एक एक निकालते आएंगे कीमा से जो डिज़ाइनिंग तुमने बनाई थी और शुरू से उसको मैदा के अंदर डालेंगे उसके ऊपर मैदा अच्छी तरह आ जाए बाद में उसको अंडे की प्लेट में डालेंगे अंडे की प्लेट से निकाल के जो रोटी सूखी हुई रोटी का बताया था वो नहीं हो तो बक्सुमात इस्तेमाल करेंगे जब तक ये सब इसके ऊपर चिपक जाए और इसके बाद घी में डालेंगे जो गर्म होगा और जैसे जैसे लाल होता जाए इसको निकालते जाएं उसके साथ शेप्स भी बना लें और बर्गर की रोटी लेके आए जैसे तुम्हें अच्छा लगे और इसका टेस्टी जेका चेक करना और नीचे भी हमको बताना जो कैसे जेका था इसका Thank you. Assalamu alaikum.